Videoni rasmidagi gap rost. Chunki 8-mart kuni Apple taqdimotida iPhone SE 2022 taqdim qilindi va uning narxi agar O'zbekistonda sotilsa rostdan ham 500 dollar bo'ladi. Hozir u haqida batafsilroq gaplashib, e, yangi o'yinchoqlarni ham ko'rib chiqamiz. Salom, bu Technoplov, men Sadulla Abdullayevman. Faris intro. Check. The Boshlashimizdan oldin esingizdan chiqmasin, agar videoga like qo'yib, keyin kanalga obuna bo'lsangiz, kontent chiqishiga yordam bergan bo'lasiz va undan tashqari sifat oshishiga hissa qo'shgan bo'lasiz. O'shanga bosinglar apple mahsulotlarini orasiga yangilik kiritilganday man ham mana mana yerga yangilik kiritmoqchi bo'ldim ahamiyat bergan bo'lsangiz xullas birinchi bo'lib iphone 13 va iphone 13 pro yangi to'q yashil rangda taqdim qilindi negadir ko'pchilikka bu rang yoqmadi menga yoqdi lekin aytgancha farizga ham yoqmadi ani fu fu yashil yashil qilishni boshladi keyin mani ham telefonim yashil ekanligini ko'rib qolgandan keyin darrov jim bo'lib qoldi undan keyin esa appleni sifatini tinglab turib lekin smartfonlarga pulini ko'p ishlatgisi kelmaydiganlar uchun Apple iPhone SE 2022 ni taqdim etishdi. Ko'rinishi xuddi iPhone 8 ga o'xshaydi. Hattoki displeyning tagida ham haligi tugmasi bor va mana mana shu tugmasi deb faqat SE modellarida hozirgi kunda Touch ID mavjud. Demak, eski SE modellariga qaraganda nimalari o'zgardi? hozir aytib o'taman. Birinchisi, ichiga eng oxirgi A15 Bionic chip o'rnatilgan. Hozirgi kunda iPhone 13 ichida ham mana mana shu A15 Bionic chip o'rnatilgan. Demak, iPhone SE haligi katta modellardan ishlashi bo'yicha uncha qolishmaydi ikkinchisi yangi chip deb e, batareyaning ishlash vaqti ko'paytirildi lekin hali ham 1800 mAh bo'lib qolib ketdi batareya e, nima bo'lganda ham bu juda ham kichik batareya lekin narx ham shunga yarasha 15 soat video ko'rish uchun batareyasi yetadi deb yozib qo'yishibdi Apple saytida aslida shunaqami yo'qmi bilmayman aytgancha farizga ham bu kim chipini almashtirib bersa yaxshi bo'lardi haligi ishlash vaqti cho'zilishi uchun minnatdor bo'lardim uchinchisi ip 67 suvdan himoyalash standarti o'rnatilgan bu yerga ya'ni telefoningizni birdaniga suvga tushirib yuborsangiz unga ishtima qilmaydi lekin atilabdan sinab o'tirgani tavsiya qilmayman to'rtinchisi antennasi endi 5 g ni ushlaydi o'zi juda ham ko'p apparatlarda 5G paydo bo'lyapti hech qaysinisini baribir hech qachon eslatib o'tmayman nega desangiz chunki bizga baribir hech qanaqa foydasi yo'q 5 gni beshinchisi o'n 13 iPhonening asosiy 12 megapiksellik kamerasi endi iPhone SEni ichiga ham o'rnatildi va shuningdek rasmlarni sifati yaxshilangan bo'lishi kerak yaxshilangan emas juda ham yaxshi bo'lishi kerak qo'limizga tushganda sinab ko'ramiz oltinchisi ranglari oq qora va qizil farizga agar olsak qanaqa rangni olamiz qizilidan xullas gadjetlarga ko'p pul sarflagingiz kelmasa lekin sifatga ehtiyojingiz bo'lsa yoki mana mana shu iphone ni tavsiya etaman yoki iphone 12 13 minilarni chunki asosiy talablaringizni mamnun qilgani uchun mamnundor yetadi hammasi 18 martdan boshlab iPhone SE sotuvlari boshlanadi va narxi aytganimdek O'zbekistonda taxminan 500 dollar bo'ladi keyingi navbatda yangi iPad Airni ko'rsatishdi va uning asosiy yangiligi shundaki haligi MacBook va imaklarni ichida o'rnatilgan M1 chipini endi iPad ichiga ham o'rnatib qo'yishdi. Natijada kuchi oshib ketdi va kuchi oshib ketgandan ranglari ham o'zgarib ketdi. Aytgancha, mana mana shu yangi iPad Air Apple klaviaturasi bilan va qalami bilan ishlaydi shuning uchun mabodo haligi noutbuk olaman deb reja qilib turgan bo'lsangiz uni o'rniga ipad bilan klaviaturani olgani o'ylab ko'ring chunki rostdan ham to'liq bitta kompyuterda ishlatsa bo'ladi uni mana bunaqa qo'yib olib hattoki ichiga fleshkalarni ham o'rnatib ma'lumotni o'tkazsangiz bo'ladi endi narxi taxminan 650 dollar bo'ladi o'zbekistonda va appledagilar aytishi bo'yicha mana mana shu narxdagi windows kompyuterlardan ipad air ikki marta tezroq ekan shunaqa deb aytishyapti o'zi juda ham ko'p odamlar macbook o'rniga atrofimda ipad olayotganini ko'rib turibman san haqingda emas gap shunda ham sakkizinchi mart kuni izn chiqaribsan joyda ilovasini kimdirlar qizi bilan urushib qolibdi keyin sakkizinchi martda kechirim so'rash uchun sovg'a qidirishni boshladi puli yo'q bo'lgani uchun joyda ilovasidagi muddatli to'lov yordamida sovg'ani sotib oldi lekin qizi baribir kechirmadi gap kim haqida ketayotganligini xalq tushundi shekilli sizga ham tegishli gap lekin agar kerakli odamlarga hali ham kech qolib sovg'ani sotib olmagan bo'lsangiz uydan chiqmasdan joyda ilovasiga kirib hammasini tanlab olsangiz bo'ladi havolani videoni tagida qoldirganmiz ios va androidlar uchun uchun ilovani yuklab olsangiz bo'ladi yana bitta yangilik apple bu safar qanaqadir maxluqni chiqarishdi yaqindagina o'zi m1 m1 pro m1 max chiplarini edi endi esa m1 ultra degan monstrni ko'rsatishdi odamlarga yigirmata yadro oltmish to'rtta grafik yadro bir yuz yigirma sakkiz gigabayt birlashgan xotira monstr mana mana shuni ikkita M1 Max chipini birlashtirib yaratishdi ular. Solishtirib ko'rishingiz uchun M1 Ultra oddiy M1 dan 7 marta kuchliroq, 7 marta. Manku indamay o'tirsam bo'ladi. Mana mana bunda Intel Core i5 o'rnatilgan. Bu agar m bir ultra bilan solishtirsak xuddi o'ttiz yoshli kishini yosh bolani kuchi bilan solishtirgandek bo'lamiz lekin bunaqa kuchli chipni haligi ipad yoki macbooklarni ichiga o'rnatib o'tirishmaydi m bir ultra ishlashi uchun u uchun alohida mac studio degan apparat chiqarildi o'zbekistonda bu uncha mashhur emas shuning uchun bilmaganlarga tushuntirib o'tiraman mac studio bu protsessor displeysiz haligi klaviaturasiz mana mana shundoq to'rt burchak narsa uni monitorga ulab qo'ysangiz to'liq bir Mac kompyuterga ega bo'lasiz. Mac Studio juda ham kuchli apparat bo'lgani uchun u qizish ehtimoliga ega va shuning uchun ventilyatsiya tizimi apparatning yarmini egallab turadi. Mana bundoq semiz bo'lib turadi. Tagidan havo kiradi, keyin aylanib orqasidan chiqib ketadi. Hamma <laughs> tagidan havo kirib hammasini sovutib keyin orqasidan havo chiqib ketadi fariz ham xuddi shunday o'zining shaxsiy ventilятsion tizimini bizaga ko'pincha taqdim qilib turadi ba'zi bir paytlarda <laughs> qayerdandir havo kiradi keyin orqasidan chiqib ketadi <laughs> max studioning barcha portlari bor shuning uchun adapter shmadapter olib o'tirish kerak bo'lmaydi va undan tashqari narxiga o'tsak m1 ultra chiplik max studio 4000 dollardan boshlanadi m1 maxlik e, max studio 2000 dollardan boshlanadi endi bu professionallar uchun kompyuterlar shuning uchun shunaqa qimmat bunaqa professional protsessor uchun albatta professional monitor ham kerak shuning uchun alohida studio displeyni ham taqdim qilishdi monitor juda yam tiniq juda yam sifatli 27 dyuymlik besh k retina displey ichiga yana 12 megapiksellik kamera bilan mikrofon o'rnatilgan dolby atmos funksiyalik oltita dinamik va undan tashqari monitorni ichiga a 13 bionic chip o'rnatilgan chiplik monitor tushunvolinglar lekin narxi juda ham qimmat 1600 dollar bu narxga bitta yaxshi iMac yoki juda ham kuchli bitta yaxshi MacBook sotib olsa bo'ladi shunaqa gaplar izohlarda iPhone SE haqida yozishaylik qani olgan bo'larmidinglar shu kuchi sizlarga yetarlimi yoki katta modelligi ishtahanglar ochilganmi qani izohlarda yozinglar gaplashamiz hammasiga javob beramiz xo'sh siz har doimgidek texnoplov kanalida edingiz videoga like bosib obuna bo'lish esingizdan chiqmasin ko'rishguncha xayr